Szanowni Państwo, kolejna edycja konkursu świątecznego Europejska Bombka już za nami. Wyłonienie zwycięzców nie było zadaniem prostym. Ponad 200 wspaniałych prac zostało przesłanych do mojego łódzkiego biura poselskiego przez dzieci i młodzież z całego regionu łódzkiego. Gratuluję wszystkim uczestnikom wspólnej zabawy, a szczególnie laureatce pani Sarze Łachman z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 imienia księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim na panią Sarę, autorkę bombki zatytułowanej Silna Europa. Będę czekał w Brukseli. Weźmie ona w tym roku udział w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego. Zapraszam do udziału w kolejnych konkursach i kolejnych projektach. Będziemy Państwa na bieżąco informować przez moją stronę internetową o inicjatywach mojego biura poselskiego oraz na profilu Facebook. Do zobaczenia.